大家好，今天是二零二二年一月十二日，星期三。这一期我们来评估一下股票 XRX 施乐控股公司基本面的各项指标。相信很多朋友了解施乐都是从施乐复印机开始的。施乐控股公司是销售印刷和数字文档产品和服务的一家美国公司，在超过一百六十个国家设有分公司和代表处，是一家财富五百强公司，是标普中盘四百指数成分股。 二零一六年十二月三十一日，施乐将其业务流程服务业务分离到一家新的上市公司 Conduent，股票代码 CNDT，从而让施乐能够专注于它的文档技术和文件外包业务。公司从一九六一年到去年二零二一年在纽约证券交易所交易，从去年开始转而在纳斯达克上市。 关于施乐，其实很多人不知道，他对 IT 行业的贡献丝毫不亚于他对文档处理行业的贡献。事实上，是施乐及其帕洛阿尔托研究中心的研究人员发明了今天个人电脑的，可以说是最重要的几个元素。1973年3月1日，施乐发布了有史以来第一台图形用户界面，也就是 GUI 计算机 ——Xerox a u t o 这是鼠标第一次被作为计算机的一种输入设备，也是施乐首次在电脑操作系统里创造了桌面，也就是 desktop 的概念。其他例子还有是施乐最早提出了桌面计算的概念。这些概念和设计被被苹果和后来的微软公司所采用，并成为了今天个人电脑的标准配置。公司介绍完了，咱们现在上干货。照惯例。 我们先来看一下 XRX 的盈利前景。首先，虽然华尔街有很多分析师会长期研究分析像 XRX 这样的股票，但是显然没有任何一个分析师能百分之百准确的预测公司未来的盈利，否则也就不叫未来了。不过，这不代表未来是完全不可知的。目前，业内一种通行的做法就是综合上市公司自己的前瞻指引和多家分析师的预测。 用统计的方法得出一个相对靠谱的数值。由于不同的网站不太可能采呃采纳完全相同的一组分析师的数据，因此给出的预测也不尽相同。在这里，我分别从 Simply Wall Street 和 Yahoo Finance 找来两组数据，希望给大家提供一种对照参考。大家只要明白每一个预测值的背后通常是几个到十几个分析师的数据的综合结果。先看。 Simply Wall Street，他家结果显示，目前分析师对 XRX 四季度每股盈利的预期介于每股一块四毛四到一点五五五美金之间，平均值在每股一点四九七，就差不多是一块五的样子。同时，分析师们预计公司到今年二零二二年四季度时，每股盈利会达到。 一点八三四美金，也就是说，未来一年 XRX 季度盈利水平会增加百分之二十三。再来看雅虎 Finance，我是通过比较他家公布的标准和前项市盈率，计算出未来十二个月比较过去十二个月，公司盈利会增加百分之四十九点六。好，再看三个很重要的指标，第一个净现金流。 x e r o x 每年经营产生的净现金流是大约八点七亿，公司市值大约三十七点八亿美金，相当于净现金流的四点三倍，意味着理论上只要四年多一点时间，公司的净现金流就可以赚出另外一个施乐。打一个不太准确的比方，如果有一个房子，价格只相当于它四年的租金，您觉得这个投资怎么样呢？我自己的经验是。 保守的说，市场给予传统蓝筹股十倍于公司的净现金流的估值是完全没有问题的。那么意味着从这个单一指标看，股价还可以上涨百分之一百三十二。第二个，息税前利润 （EBIT），我们之前说过，EBIT 是在排除了税务和融资成本的因素以后，考察公司核心业务经营健康程度的指标。 目前 x e r o x 的企业价值等于七点五五倍的息税前利润。根据我的经验，传统蓝筹股的这个倍数达到十到十五都是正常的，意味着按这个标准 x e r o x 再涨个百分之三十二的话，一点毛病没有。第三个，市净率。巴菲特曾经宣称，他选股的标准之一是公司市净率低于一点二。XRX 目前这个比值是零点七三。 已经好过巴菲特的标准很多了。目前 XRX 的每股账面价值都有二十九美金，而股价只有二十四美金。这意味着，假如就在今天 x e r o x 宣布倒闭，变卖所有资产，理论上每位股东除了可以拿回自己初始的二十四块投资，还能额外收到公司资产变现得到的五块钱。 当然这只是个比方，施乐完全没有破产的危险，但是这就是 booking value 的财务意义。现在来看我最喜欢的指标之一，净现值。Simply Wall Street 计算当前 XRX 的净现值是三十四块零六分。这个指标是公司未来几十年预期盈利折算到今天的价值的总和。 它是公司并购决策中的一个最重要的参数，基本上相当于一家公司的标签，就这么说吧。在目前这个股价水平，XRX 竞争对手们眼中的施乐，大概其就是这样的，或者这样。前面是我常用的一些分析指标，现在我们来再看看 Morningstar 的评估，作为一个参考。 根据前天 Morningstar 的报告，他们家认为 XRX 的合理价值是二十四块三毛八。看一下我们之前检查的五个指标综合显示成雷达图的情况。施乐公司未来十二个月盈利非常可能达到百分之二十三到百分之五十的增长。公司现金流极为充裕，完全能够支撑高于当前水平百分之一百三十的股价。 公司经营情况良好，息税前利润水平支持股价再上涨百分之三十二。目前股价低于净现值百分之四十三，考虑到市净率也是在零点七三的极低水平，我认为极有可能现在在世界某个角落的一间会议室里，也许几个大佬正在商量怎么收购施乐公司，又或许卡尔伊坎没准正在考虑把公司私有化，毕竟他已经增持到接近百分之二十的水平了。 总之，我觉得目前 XRX 有不止一个剧本可以提高股价。最后，在所有的参数中，目前晨星的估值最为保守，但他也认为 XRX 的公允价值超过当前股价百分之八。以上就是我对 XRX 基本面的量化分析。这期也挺长的了，我会另外出一期专门讨论施乐公司股票一些非量化的考量和风险分析。 如果您觉得有用，请点赞转发，咱们下期再见。